集市上淘到一些布做的穿和服的小老鼠，摊主说是日本传统结婚仪式上的小摆件儿。想起小时候听过的老鼠嫁女的故事，据说日本也有类似的故事。